На этой неделе Национальная гвардия Украины отмечает свое семилетие. В Измаиле данная структура представлена с 2017 года. В связи с этим мы решили поинтересоваться у самых важных измельчан, что они знают о Национальной гвардии Украины. Как тебя зовут? Мне Оя. Соня. Меня зовут Сема. А сколько тебе лет, Оля? Пять. То есть шесть. Восемь. Ты учишься где-то? Я учусь в садике, в школе, ну, в садике. Ответь, пожалуйста, на вопрос. А, Слышал ли ты когда-нибудь о таком слове, как преступление? И что мы подразумеваем под этим словом? Слово Преступление – это, это преступник. Преступники нарушают правила. Преступление – такие дела, такие дела, как преступления, их делают преступники. Mm -hmm. А, вот, э, а вот такие дела на самом деле нельзя делать. Э, там укладет что-то. А как ты считаешь, нужно ли бороться с преступниками? Ну И с преступлениями? А каким образом мы должны это делать? Надо ловить преступников. Если нету преступников, то тогда и преступлений нету. Наручники. Наручники? Хорошо. А ты слышала когда-нибудь э, о такой организации, как Национальная гвардия, и про их обязанности? Они ловят тех, кто нарушает очень плохие правила. Они ловят преступников. Они защищают а, скажи, пожалуйста, а как часто ты видишь национальную гвардию в городе и в каких чаще всего местах это происходит? Ну, куда мы едем к бабушке, я вижу такое здание, где ну, нацгвардия. В палке. Везде. Хотела бы ли ты защищать э, э жителей нашего города как национальная гвардия в будущем? Хотела. А почему? Потому что защищать это хорошо. Редакция информационного медиаресурса «The Ismail Times» поздравляет военнослужащих Национальной гвардии с их профессиональным праздником и благодарит за качественное несение службы, ежедневную поддержку и помощь жителям Измаила. С праздником!